इस बार हेलीकॉप्टर से जम्मू कश्मीर की वादियों में विराजे बाबा अमरनाथ जाने के लिए बालटाल से 1804 और पहलगाम से इकतीस सौ रुपये किराया लगेगा एक तरफ का बुधवार को एक मई से हेलीकॉप्टर की सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी उल्लेखनीय है कि इस साल बाबा अमरनाथ का यात्रा एक जुलाई से शुरू हो रही है जो 15 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी मिली जानकारी के अनुसार एक सवारी का हेलीकॉप्टर का किराया बालताल से पंचतरणी से एक तरफ का 1804 और पहलगाम पंचतरणी से इकतीस सौ निर्धारित किया गया है जो भी यात्री हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेना चाहते हैं वे बुधवार एक मई सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं बोर्ड ने messrs global Vectra